Я вот думаю, что сила в правде, а не в деньгах. У кого в руках правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то. Денег нажил. И чё, ты сильнее стал? Слышь, задолбал проповедями. Не стал. Вот тебе и ответ. Ты обманул, правда от тебя ушла, и сделала обманутого сильней. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег. И чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильней стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда значит он сильнее. Да? Да.